इस दुनिया में दो ही चीज़ों की वैल्यू है एक जमीनों की और दूसरी हम जैसे कमीनों की हम सबकी लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिससे हम चाहकर भी तमीज से बात नहीं कर सकते वो बोली ओए जा रही हूँ तुझे छोड़ के मैंने कहा जाना है तो जा वैसे सितारों के टूटने से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता